Astăzi vreau să-ți improvizez despre a obișnui. Ehm, în este a practica un obicei. Și Bruce Lipton, într-un, într video al uh, dumnealui, m-a inspirat ehm, arătând două cazuri. Tu care mergi mâine dimineață la job, poate ehm, petreci un sfert de oră uitându-te în oglindă cum să te îmbraci. Dar dacă tot tu te duci mâine într-o întâlnire de îndrăgostiți, și știi că te așteaptă o persoană iubită, ești foarte atent de la o oră până la două ore cu ce te îmbraci. Și uh, tot Bruce Lipton spune că ar fi super dacă ne-ar intra în obișnuință să plecăm mâine dimineață ca la un partener de care suntem îndrăgostiți, nu la job. Tu ce părere ai? Ceau!